Hello，大家好，我们今天呢是，呃，要给你演示一节训练的课，就是我们昆仑决运动员今天下午的常规课程。但是现在已经春天了，春天要到户外运动，然后户外运动结合体能训练，还有，嗯，还有搏击的训练，那我们能做什么呢？今天我们给你做一个演示。然后今天一起合作玩的教练是我们昆仑决俱乐部的官方的教练。然后，Dan，Dong San，o g n say hello to the camera。 然后呢？希望你喜欢我们下下面的训练内容。我们要开始了，运动员在打个招呼，打个招呼。So firstly, we're gonna do ten minute warm up，十分钟的热身我们会先做啊。 不笑，你为什么不笑？来来来来，呼，来呼，哒，呼，哒，呼，哒， Já faz, mano. Chiquinha, liberta! Chiquinha, vai! Chapa, liberta! Bora! Chapa, pô! Chuva! Chapa, mano! Chiquinha, liberta! Sai! Sai!

Isso, isso, isso, isso. 现在最后一个环节啊，打完打完刚才做完那刚才那个 circuit 循环运动，现在就是忽然告诉他们要做的是接力赛啊，就是要做冲刺，了输了要做俯卧撑啊，哦，没有人摔倒，很险，竞争依然的很激烈。哇，有人跑一半斜掉了啊！哇，王凡，王凡你你 cheating，你是在耍诈吗？